Retron tayo. Let us pray. Sa mga karawa, tasakamento, at pagtalwa sa pagtuo, mga pinagsanon nga nangamuyo kami ginaw, nga kami nga nagpapasidunod ng barang ang gabi ng Maria, kaya na mo paglaong mataos in pag-ambet ukod sa iya ang gugma ang langit pinagi respeto nga amon Ginoo. Amen. Mayon pagkalingkod anay atong patinggan ang ato mga mensahe ang ato mga special guest. So, Prat, prat, alayo, Usog po tayo. Uh, mga kabuktuan, pamatian nato ang mensahe ang aton mismo bukto ang Tacloban bukto nato ng Leyten Samar waray iba kundi Senator Bongbong Marcos Thank you very much. Um, uh, majority Floor Leader, Congressman Martin Moses, uh, Congresswoman uh, Yada Moses, Mayor Alfred Katloban, my former Mayor Krim Moses of Katloban, and dare I say, incoming, but here. Uh, <laughs> First of all, I would like to thank our uh, uh, all all those who celebrated the Mass with us on this the 8 anniversary of Super Typhoon Yolanda. Parang mahirap na hindi natin siguro lahat tayo na nakita ang nangyari pagkatapos ng Yolanda ay nung panahon na yon ay lahat tayo iniisip natin paano na ito. Hindi na tayo makakabalik, hindi na, maka, hindi na tayo makakabawi. Dahil lahat ng pinaghirapan natin ng ilang taon, ng habang buhay, ay winasak ng Yolanda. Ngunit, kapag ngayon ay umikot tayo at makita ang Tacloban, makita ang Leyte, ang, mga, ang Sama, at uh, titignan ang uh, titignan, nakikita natin at napakagandang makita na ngayon ay siguro pwede pang sabihin na ang mga dinaanan ng Yolanda at sinira lahat ng Yolanda ay ngayon bumalik na at mas maganda pa kesa sa Gonzalo ng Yolanda. Ngayon naman, eh tayo, at tayo ay nasa gitna ulit ng isang krisis. Hindi lamang ang Tacloban, hindi lamang ang Region 8, hindi lamang ang Pilipinas, kung hindi ang buong mundo. Ibang klaseng krisis ito, hindi kagaya ng Yolanda, na isang gabi lamang ay winasak na ang mga buhay ng mga napinsala ng Yolanda. Ito naman ay ang sakit ang pandemya na halos dalawang taon na natin pinaghihirapan paano tayo makalapas, paano tayo aahon, paano tayo makakabawi uli dito sa maraming naging, uh, naging kahirapan na dinulot ng pandemya sa, sa ating mga tao. At sa dami ng nangyari at sa dami sa hirap ng mga dinaanan ng ating mga kababayan, hindi mo ba sisisi ang iba na isipin ulit na paano tayo babawi? Tapos na ito, hindi na tayo makakabawi, hindi na tayo makakabalik. Sa lahat ng mga nagsasabing ganun, sasabihin ko pumunta kayo sa Region 8, pumunta kayo sa Leyte, pumunta kayo sa Tacloban. At doon kayo kumuha ng pag-asa ulit at doon ulit tayo matut matutunan natin ang mga leksyon ng Yolanda na babalik muli ang kabuhayan sa napakagandang kalagayan basta't nandyan ang tibay, ang nakasakit, ang kabayanihan at ang pagmamahal sa kapwa Pilipino. Yan ang ugali ng Pilipino kaya tayo may bubuhay ulit, tayo dabangon ulit dito sa krisis na dinadaanan natin. Kaya ang uh, pagka humihina ang loob ng ating mga kababayan, ulit-ulit kong sasabihin, huwag kayong masiraan ng loob. Basta tayo ay nagkakaisa, basta tayo ay nagtutulungan, basta tayo ay nagmamahalan at tayo ay, nag, ay na, na, nararamdaman din natin lahat ng kahirapan ng ating kapwa Pilipino kagaya ng Region 8, kagaya ng Leyte, kagaya ng Tacloban, tayo ay babangon muli. Maraming salamat. Maraming salamat. BBM! Yan na, pamatiyan natin. Ang mensahe, hanaton kalagaringon, kongresista, han primero distrito, han Leyte, waray iba, kundiri, Congressman Martin Romualdez. Amo salamat sa introduction, Brandon, at saka sa employer naman. Sa ating mga guest of honors ngayon po, ah, lalo na ang sunod ng Presidente ng Republika ng Pilipinas, Bongbong Marcos! Mahal natin ngayon, Alfred. Ang mahal ko, yung isa lang. single party list congresswoman, first nominee forever, Reda Romualdez. Dati nating uh, very, very popular, very beautiful, very talented, hardworking, Mayora Cristina, our incoming uh, Vice Mayor, Raymond Romualdez. Siyempre sa lahat ng mga celebrants natin, Senior Damos, salamat sa Then very solemn na celebration to ng anibersaryo. Kasi celebrate tayo ng ating uh, pagkaka, isang pagkaka, pagkaraos po ng uh, Yolanda. At uh, ah, sindi lang po, ulitin ko rin mensahe ni Bongbong. Basta, sama-sama tayo, babang tayo uli may pag-asa tayo ngayon sapagkat may BBM. Maraming salamat. Mabuhay BBM! Mabuhay Tacloban! Mabuhay Thailand! Alam na salamat, Congressman Martin Romualdez. Siyempre, ang aton inspirasyon ng Tacloban, ang liderato ang Yolanda, liderato ang pandemic, Walang iba kundi ang aton minahal na mayor, Mayor Alfred S. Romualdez. na, Nauna, maupaya na tanan. Maram ako, lahat tayo dito ay nakama. Pero sa totoo lang, nakikita ko yung mga ngiti nyo sa mga mata nyo. Ako ay taos puso nagpapasalamat sa buong mundo, sa lahat ng iba-ibang gobyerno na pumunta dito, sa lahat ng mga religious na iba-ibang mga faith na pumunta rito, nagkaisa, at lalo na sa mga kapatid natin, mga Pilipino, galing pa sa ibang bansa at galing din sa mga local governments and of course, even our national government na nagkaisa tayo. Minsan iniisip ko, kailangan ba lagi mag-Yolanda para tayo nagkakaisa? Kailangan na ba na laging may trahedya para tayo'y nagkakaisa at para gumising tayo at isipin na natin kaya tayo bumangon dito sa Tacloban dahil inuna natin yung kapwa natin. Dahil sa pagmamahal. Kaya nung pumasok dito ako 2007, nag-mayor ako, anong unang slogan ko? I love Tacloban. Without love, you will not get anywhere. You without love, you will not be successful. Ako ay nagpapasalamat talaga sa inyong lahat. I would like to thank the Lord Uh, alam nyo, si Bishop Du, you know, we were together after Yolanda and it was a tremendous help to all of us, inspiring our people to move forward. Maraming tinanong noon, sa totoo lang, sa ngayon ko sasabihin sa inyo, during Yolanda, we lost 500 children. It was very difficult. Many parents lumalapit sa akin. Anong klaseng Diyos yan? Bakit 500 na mga bata, pati yun namatay. Alam nyo, pinagdasal ko ng pinagdasal yun. At pumasok talaga sa isip ko, sa pagdadasal ko. Hindi miracle na tayo'y nabuhay. Kasi balang araw lahat tayo mamamatay. It is a miracle that when you die and you go to heaven because that is the true grace of God. Kaya ako, sinasabi ko sa inyong lahat, kahit anong trahedya, kahit anong pandemic yan, we always have to look at the light. We strengthen our faith. And we all move as one. A community that stands together will live forever. Damo nga salamat and God bless us all. Thank you, Mayor Alfred. Uh, ah, makato na kita ang final blessing. Anaton Santos Minisa. tarahira responsabilidad dan individual way. <laughs> so, hindi matapos kay ato pa niya Biblis